teman-teman, hari ini tanggal 14 Maret 2020. Udah lebih dari 50 hari kita di China Shanghai social distancing untuk mencegah supaya coronavirusnya nggak menyebar. Jadi kita selama itu nggak pergi-pergi keluar rumah. Tapi sekarang semuanya udah mulai beres, sudah under control. Jadi sekarang kita mau keluar. Sekarang di sini udah mulai spring, terus udah mulai nggak dingin, cuacanya udah bagus. Jadi orang-orang udah mulai keluar, jalan-jalan. Ada yang nari, ada yang olahraga, ada yang main hari ini kita mau pergi ke Walmart. Soalnya gak jauh banget dari rumah aku. Cuma 15 menit jalan kaki dari rumah kita 剧、Toys。鸭脖十分之。烤串，barbecue skewer。 Yo ni... Squid. Chinese 面好吃。瓶装水，bottled water。 also, yeah, hand sanitizer. chicken wing with rice. 一个一一个多少？多少钱？十三。十三好。 鸡植花甲，tin foil flower clam，梅干菜。 whole roll dried veggie baked bread Coca-Cola. Bahasa Indonesia. Eh bahasa Indonesianya Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Enak, mantap. How delicious. Habis kita jajan-jajan, kita pergi ke rumah. 日排峦画斜 inline skate. Sampai sini dulu ya teman-teman. Be safe ya. Dan buat teman-teman yang lagi stay di rumah, tetap tenang ya. Nanti semuanya pasti cepet beres. Jadi kita bisa main lagi. Jangan lupa lupa nonton next video aku ya di Carmen Cam Cam. Dadah!